Ich bin dabei. Ich bin dabei. Moi j'y vais. Ich bin dabei. Moi j'y vais. Moi j'y vais. Moi j'y vais. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Moi j'y vais. Ich bin dabei. Moi j'y vais. Ich bin dabei. À voter. À voter. À voter. Car c'est une occasion rare et précieuse de faire entendre ma voix. Car c'est l'une des plus belles expressions de la citoyenneté. weil meine kleine Stimme größer ist mitbestimmt. Car moi aussi je peux faire changer les choses. Car je vais laisser personne choisir pour moi. Weil ich kann, darf und will. Weil sonst jemand anderes für mich tut. Für eine grenzenlose Zukunft. Car on s'est battu pour pouvoir exprimer notre voix. Car je veux saisir la chance d'exprimer mon opinion. Weil ich stolz bin auf das Recht, mitentscheiden zu dürfen. Weil die Zukunft Europas schon lange nicht mehr so auf der Kippe stand wie heute. Car je ne veux pas laisser accéder au pouvoir quelqu'un qui ne partage pas mes idées et mes valeurs. Weil Demokratie von Beteiligung lebt und es nicht reicht, einfach nur einen Artikel auf Facebook zu teilen. Und du? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Und du? Und du? Et toi? Et toi? Et toi? Und du?